Somebody once told me the bird alive and buried from you ain't the sharpest tool in the shed. Hey now, you know. Ученые вполне может быть членом группы футболисты, певцы или, например... Я могла и не брать ее в рот. Ну, именно. Но жизнь такая штука. Иногда нужно попробовать, чтобы понять, надо оно было все-таки или нет. Я взяла. ich oft in Gedanken Fish is like, Puh, fuck you, to which Tina replies, Puh, fuck you, Puh, fuck you. Tina unleashes a massive fucking combo. Что ты имеешь в виду? Объясни. Мышь мышцы, сука. Ай-яй-яй-яй! Снежки играешь? Почему? Нахуй надо. А ложилась типа есть? А сколько стоит? Рубли стоит, блядь. Дай что. Бум! Йоу! The king goes... Героям слава! Бан! Ля-ля! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Три, два, 这你别笑。要做一个专业的演员吗？Хочу сказать Наша страна, наш президент, наш... Там есть Увакин. Dragonborn. Ну, как тебе Россия? который расположился на крыше здания, находящегося прямо напротив главного входа со склада. Не могу сообщить вам больше деталей о нашем расположении. Ha ha ha. 先輩ってことは。出します <laughs>